Qochib chiqqani yo'qmi вообще? Eshikka chiqqani yo'q. Bitta bitta yurasiz. Eshikka chiqqani bormidi? Bor, bor, bor. Ha, ularni o'yda. <laughs> Astag'firullah. Bu ishga sababchi bo'lgan eng yaqin ustozim Alisher aka Yarmatov bo'lgan. Siz ko'rdingiz, <laughs> gaplashdingiz. Mana shu yigit sababchi bo'lgan birinchisiga. Chayonni bankada ko'tarib kelib qoldi. Ichidan olib, bu nima qilsa bo'ladi desam, shu shu shu narsalarni qilsa bo'ladi desam, man qilaman desam, aka bu qiyin narsa dedi bo'ldi yo dedim man qilaman degan ishimni bir ushlasam qilaman dedim shundan keyin boshlanib ketdi uyda olib kelib ellikta oltmishtadan boshlab o'rganib o'n yetti yil bo'libdi qara shu nimalarga spayderga o'xshab turib ularni bolasi bo'lganda bolasini chaqib yeydimi yemaydi <coughs> yo'q bolasini yemaydi ikkita chayon bir vaqtda tuqqan bo'lsa bittasini bolasini bittasi talashadi lekin yetim bolalarini ikkinchisi boqadi onasi o'lib qolgan bunaqa xarakterlari ham bor bitta shu hmm, mana shuni ichida qirqtagacha bor mana u uyalarga kirib ketadi tuproq tagiga kiradi bu mhm. mana shu holatda qirqtagacha boradi bittasi tuqqanda u yigirma sakkiztadan qirqtagacha tug'adi eng küçük zahar shunda eng tört chayon shunda agar buni to'rttasi chaqadigan bo'lsa o'ldiradi allergический kasal bo'lsa o'ldiradi u xonadan qochishi mumkin emasmi yo'q sani yaxshi boqishsa u xonadan chiqib ketasanmi yo'q yo'qmi shassingsan zo'r Hava zo'r vakti vaqtida qochib getirsen yo'q Yok. qilib yashaysan xotining yoningda yo'q nima опасный narsada o'zi bu yerdan chiqishi mumkin emasmi deyman to'shan man senga yaxshilik qilsam sen meni urasanmi yo'q chiqmaydi chiqmaydi, <coughs> chiqolmaydi oyog'ida mushuknikiga o'xshagan qo'ng'iznikiga o'xshagan narsa yo'q shunday ayninglarni ustiga chiqolmaydi o'zbekiston средняя aziyada hisoblanganida средняя aziya dunyo bo'yicha biz o'zimiz o'zbekistonda bor yo'g'i ikkitagina mutaxassis bor alisher aka oila salim aka bo'ladi zahar bo'yicha mutaxassis hmm. eshikdagidan chaqirib kelgan odamga biz zahar berolmaymiz hmm. eshikdan kelgan odamga biz zahar berolmaymiz chunki har bir narsani o'zini mutaxassisi bor shu maqsadimiz shuki ustoz bilan birga mana o'qishlarni ochyapmiz bizni yoshimizdagi keyingi pokoleniyalarga bir narsa mana xalq tabobati медицина yo normal Ha chiqsa chiqsa shu bir ikki chiqar e dur bu ne bu ne bu ne mana bu erkak bo'ladi mana ko'rdingizmi tuzilish mana boshqacha mana buni yo'l yo'nalishini ko'rdingizmi mana chaqishga harakat qilyapti mana buni yo'li boshqa mana bu ayol bo'ladi mana ichida beshta olti yetti sakkizta erkak bor ekan mana bu ham erkak mana ko'rdingizmi mana Hmm. общем nechta bor yetti mingta mani yaqin bir ellik marta chaqdi ellik marta chaqdi ilonga o'xshagan narsada bu ham ishlayotgan paytingizda ozgina buni joniga ozori berib yo noto'g'riroq harakat qilib qolsangiz bu sakrab turib urib qo'yadi hmm. o'zi keyin chaqirsa insonda nima paydo bo'lar ekanda nima deydi immun tizim kuchayadi mana bitta bitta yomon odam bor ichimizda o'lmaydi siz nechi marta chaqqan yetti marta yetti marta siz chaqmadingmi chaqmasin eng yomoni namanganda chaqqanman Har har bittasi qo'limdan o'tadi bir donadan o'tadi uchadi mana shu zahar bo'ladi zahar shumi janga to'sib turibman bu qanday zahar ekan suyuqmi bu kristalniy bo'ladi kristalniy bo'ladi bu haqiqiy zahar shu bo'ladi kollejda necha pul turadi endi bu ancha pul turadi ko'zi shuncha yetti mingta chayon bor shu yerda yetti mingta fazil akani chayon boqadigan e, maxsus laboratoriyasida turibmiz endi bu buni e, bunday sharoit qilish o'zi oson emas bunga qiziqish kerak buni o'rganish kerak ana ustozimiz ato kenjayev ham aytadilar buni yashash sharoitini hayotini biologiyasini yashash turmush tarzini yaxshi o'rgangan bo'lish kerak bulardan e, boqish ko'paytirish zahar olishgacha bo'lgan hamma insonlarni yaxshi o'rganadi eng yaxshi insonlar bu respublikada sanoqligina chayon umuman zaharlar bilan ishlaydigan mutaxassislar shu oshib borsa to'rt kishi to'rtta zahari eng e, zo'r foyda qiladigan kasalliklar turlariga agar to'xtaladigan bo'lsak bosh miya o'smasi saraton и umurtqa va bo'g'imlarga juda yam yaxshi foyda qiladi keyin o't toshi buyrak toshini yaxshi eritadi xudoy taolo nasib qilsin kelib ko'rishsin birgalikda qiladigan ishlarimiz meditsina mana qanchaki do'stlarimiz ko'paysa shunchaki biz o'zbekistonda xursand bo'lamiz musulmon millati borki bir biriga hamdo'st ham yaqin insonlar hisoblanadi mana ustozimizni qo'llaridan kelganicha o'qishlarimiz bor har bir tilni o'rganishga hunarimizni o'rgatishga biz tayyormiz chunki bu hammamizdan qoluvchi narsa mana biz yaqin do'stimiz manga do'st bo'lib qoldi ham uka bo'lib qoldi mana qo'limizdan kelgancha birgalashib ishlaymiz biz o'zbekistonda kutamiz chetdan keladigan mehmonlar unda uchamiz birga turkiyaga bir qo'l nima qilaylik hamma do'stlarga salom salom yaxshi